السلام علیکم گریپ ٹرپ کا نیا ایپیسوڈ نئی سڑک اور نئی منزل آج میں ٹریول کرنے والا ہوں سواد موٹر وے پر جو کہ ریسنٹلی ہی فلی آپریشنل کر دی گئی ہے اس سڑک کے لیے مجھے بہت زیادہ آپ فرینڈس کی سجیشنس تھیں اور میں خود بھی پہلی دفعہ اس سڑک پہ سفر کر رہا ہوں آج ہم چل کے دیکھیں گے اس سڑک پہ کون کون سی انٹرچینجز بنی ہیں ٹنلز کتنی ہیں اور کن کن شہروں کا اس کا فائدہ ہو رہا ہے اس سے پہلے جب آپ سوات جاتے تھے تو اور کئی انٹرچینج سے آپ کو مننا ہوتا تھا جس میں مردان شیر گڑھ اور بٹخیلا جیسے شہر آتے تھے اور بہت زیادہ ٹریفک آپ کو فیس کرنا پڑتی تھی اس سڑک کے بننے سے یہ سارے شہر بائی پاس ہو گئے ہیں اس کے علاوہ اسلام آباد سے سوات کا جو چھ گھنٹے کا راستہ تھا وہ سمٹ کر اب تین گھنٹے کا رہ گیا اور یہ بہت بڑا انقلاب ہے سوات منگورا کلام کی جو ٹوریزم انڈسٹری ہے یہ سڑک اس کے لیے بھی بہت زیادہ فائدہ مند ثابت ہونے والی ہے اور بہت بہت مزہ آنے والا ہے تو میرے ساتھ رہیے گا سوات ایکسپریس وے پر جانے کے لیے آپ سفر کریں گے اسلام آباد پشاور موٹر وے یعنی ایم ون پر یہ ایکسپریس وے کرنل شیر خان انٹرچینج سے سٹارٹ ہوتی ہے اور چکدرا تک جاتی ہے اس سڑک کے بننے سے مردان تخت بھائی اور بٹخیلا جیسے شہر بائی پاس ہو جاتے ہیں جس سے وقت کی بہت زیادہ بچت ہوتی ہے اس ایکسپریس وے پر کل چھ ایگزٹس ہیں جس کی کل لمبائی ایٹی ون کلو میٹر بنتی ہے جبکہ اس پر سفر کرنے کا ٹول ٹیکس ایک سو ساٹھ روپے ادا کرنا ہوتا ہے اور اس ایکسپریس وے کے بننے سے اسلام آباد سے منگورا جانے کے لیے آپ کا تین گھنٹے کا وقت بچتا ہے میرا سفر کرنل شیر خان انٹرچینج سے شروع ہو رہا ہے جو کہ ایم ون پر واقع ہے یہ سڑک کیونکہ ابھی نئی نہیں بنی ہے اس لیے ڈرائیونگ کا اپنا ہی نظام فیل ہو رہا ہے سوات ایکسپریس وے پر پہلا ایکزٹ دس کلومیٹر بعد ہی آ جاتا ہے اور ایگزٹ آنے سے پہلے آپ کو سائن بورڈ بھی نظر آنا شروع ہو جاتے ہیں یہ پہلا ایگزٹ دوبیا مردان جانے کے لیے ہے اس انٹرچینج کو کراس کرنے کے بعد آپ کو پہاڑوں کی دھندلی سی تصویر نظر آنے لگتی ہے جو کہ مالاکنڈ ڈویژن میں واقع ہے دوسری انٹرچینج کے آنے تک سڑک بل کھاتی ہوئی کھیتوں میں سے گزرتی ہے اور ارد گرد کا ماحول مزید خوشگوار بنا دیتا ہے دوسری ایگزٹ کو اسماعیلیہ انٹرچینج کہا جاتا ہے یہ سوات ایکسپریس وے کی اہم انٹرچینج ہے جو سوابی اور مردان جانے والے یوز کرتے ہیں اس کے علاوہ بھی کئی چھوٹے شہر بھی اسی انٹرچینج سے ایگزٹ لے کر آتے ہیں اسماعیلیہ انٹرچینج کے بعد ایک ویلی سی بن جاتی ہے ارد گرد کے کھیتوں کے پیچھے پہاڑ آ جاتے ہیں اور منظر زیادہ خوبصورت لگنے لگتا ہے سڑک کا نظام سفر کے ساتھ ساتھ بہترین ہوتا جا رہا ہے اور ہم پہنچ گئے ہیں سوات ایکسپریس وے کی تیسری ایگزٹ پر یہاں سے بخشالی اور ساول ڈھیر جانے والے ایگزٹ ہو جائیں گے بخشالی انٹرچینج کے کچھ دیر بعد آپ کو سروس ایریا کے بورڈ بھی نظر آنے لگتے ہیں سروس ایریا میں ٹک شاپ مسجد واش روم اور ٹائر شاپ کی سہولت موجود ہے لیکن ابھی تک یہاں پہ کوئی پیٹرول پمپ نہیں بنا کاٹلنگ سروس ایریا کے بعد سوات ایکسپریس وے کا چوتھا ایگزٹ آتا ہے اس ایگزٹ کو استعمال کرتے ہوئے آپ کاٹلنگ اور بابوزئی جا سکتے ہیں اس کو بابوزئی انٹرچینج کہا جاتا ہے بابوزئی انٹرچینج کے بعد سڑک اس ایریا میں داخل ہو جاتی ہے جہاں پہاڑ کاٹے گئے ہیں اور بہتر یہ ہے کہ آپ سپیڈ تھوڑی کم کر دیں سوات موٹر وے کی پانچویں جو درگئی اور بنیر جانے والے استعمال کرتے ہیں اس سے آگے سڑک پر آپ کو کہیں کہیں کنسٹرکشن ورک بھی نظر آتا ہے پلئی انٹرچینج کے بعد سوات ایکسپریس وے کا وہ حصہ آتا ہے جو حال ہی میں اوپن کیا گیا ہے پہلے آپ کو یہاں سے پرانے روٹ پر جانا پڑتا تھا مگر اب ٹنلز کھول دی گئی ہیں اور سڑک سیدھی چکدرا تک جاتی ہے پہلی ٹنل میں لائٹنگ کا کام ابھی کیا جا رہا ہے اور یہ قدرے چھوٹی ٹنل ہے دوسری ٹنل پر بھی ابھی کنسٹرکشن ورک جاری ہے اور ابھی صرف ایک ٹنل کو دو طرفہ ٹریفک کے لیے کھولا گیا ہے سوات موٹر وے کی تیسری اور آخری ٹنل سب سے لمبی ہے جو تقریباً دو کلومیٹر سے زیادہ ہے یہاں emergency lane fire extinguisher emergency call جیسی تمام سہولیات دی گئی ہیں اور ابھی کے لیے یہاں کی سپیڈ لیمٹ پندرہ کلومیٹر رکھی گئی ہے گاڑیوں کے لیے سوات موٹر وے کا سفر میرا چک انٹرچینج پر آ کر ختم ہو گیا ہے یہاں سے میں آگے جا کے رائٹ ہو جاؤں گا دریا کے ساتھ ساتھ تقریباً آدھے گھنٹے میں میں گولا پہنچ جاؤں گا ایم ون موٹر وے سے جب میں نے کرنل شیر خان انٹرچینج سے سٹارٹ کیا تھا اور چکدرا پہنچنے میں نارملی آپ کو ساڑھے چار سے پانچ گھنٹے لگتے تھے جس میں بہت زیادہ شہر بھی آتے تھے جو میں نے آپ کو پہلے بتائے تھے اب یہ سفر سیمنٹ کے تقریباً سوا گھنٹے کا رہ گیا ہے اور نہایت خوبصورت اور بہترین قسم کی سڑک بنی ہے اور راستے میں ایک سروس ایریا بھی آیا تھا لیکن ابھی پیٹرول پمپ کی سہولت نہیں ہے اور سروس ایریا آپریشنل ہو چکا ہے جہاں پہ مسجد واش روم اور آپ کو ٹچ اپ اور کھانے کی سہولیت دی گئی ہے اور راستے میں تین ٹنلز آئی تھیں ایک لمبی ٹنل تھی تقریباً دو کلو کے قریب تھی بہت ہی خوبصورت اور ابھی وہاں پہ تھوڑا سا کام چل رہا ہے تو سواد ایکسپریس وے کا سفر میرا آج یہاں پہ ختم ہو گیا ہے اور مجھے بتائیے گا آپ کو میرا یہ سفر اور یہ ساری انفارمیشن آپ کو کیسی لگی گریپون ٹرپ کا سفر داخل ہو چکا ہے وادی سوات میں اور اب میں آپ کو ٹرکی سیریز کے ساتھ ساتھ دکھانے والا ہوں پاکستانی سوئٹزرلینڈ اور بتانے والا ہوں کہ مہوڈن جھیل پر اکتوبر کے مہینے میں سردی کا کیا نظام ہوتا ہے اور لے کر چلوں گا آپ کو ویون ٹاپ پر اور دکھاؤں گا آپ کو مالم جبا کی رونقیں تو تیار ہو جائیں گرپون ٹرپ کی brand new series Swat the paradise کے لیے اگر آپ ترکی کے سب سے اہم تاریخی مونیومنٹ تقسیم سکوئر کی کہانی سننا چاہتے ہیں اور یہ جاننا چاہتے ہیں کہ سلطنت عثمانیہ کے خاتمے کے وقت کیا ایگریمنٹ ہوا تھا تو یہاں کلک کریں اور اگر آپ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مزار استنبول میں کیوں ہے تو یہاں کلک کریں کرپن ٹرپ میں میرا یہ سفر جاری ہے میرے ساتھ رہیں اور میرا چینل سبسکرائب کریں